Hola, vimos como instalar OpenSUSE App e incluso como actualizar OpenSUSE App 15.1 a 15.2, que máis ou menos para calquera outra versión funcionará igual. En esta ocasión quero amosar algúns aspectos de como se instalaría a versión empresarial. A diferencia fundamental entre a versión empresarial e a versión libre é que a versión empresarial ten sentido se contratas un paquete de soporte. É dicir, ti firmas, bueno, adquires un contrato con SUSE para que eles se proporcionen soporte a actualizacións do software que instalas durante X tempo, un ano, dous anos, os que sean, e a cambio vas pagando unha cuota que pode ser mensual, pode ser anual ou como sexa. Isto eh, non ten moito misterio, pero é importante entender que o software que instalas en sí é o mesmo que o que usas na versión libre. Incluso versión libre é un mal nombre. OpenSUSE é unha comunidade que ofrece o software de SUSE para usuarios sin necesidade de registro de ninguna clase. Na mentras que SUSE é unha empresa que proporciona un software para os seus clientes. Pero en xeral o software é o mesmo. Alguna maneira de considerar a OpenSUSE como unha especie de banco de probas para o software de, de SUSE e de feito a maioría de desenroladores de, de OpenSUSE pois, so, no, normalmente están relacionados con SUSE. Isto é importante, é dicir, o software en sí é o mesmo. O que cambia é a suscripción. Iso quere dicir que ti podes descargar aquí o software de SUSE e usalo. Non tes por que pagarles nada. Para descargalo, pois simplemente te fas cunha das opcións de descarga gratuita para, para probar e non tes obriga de ninguna clase. E ti instálalo e úsalo. Que pasa? Se si non tes ningunha suscripción activa, non terás nin actualizacións nin soporte. Non pasa nada porque ti cambies os, soporte, os repositorios e engadas os repositorios de OpenSUSE e actualices a distribución e sigues utilizando a versión comunitaria. Non hai problema. A mellor non ten moito sentido. Se vas facer iso, pois, ten, ten máis senso que comeces por descargar OpenSUSE e instalar OpenSUSE. Pero non hai límites de licencia ni ninguna, ni ninguna, ninguna clase de problemas. De feito, na seguinte versión, SUSE 15.3 e OpenSUSE LEAP 15.3, preténdese que incluso os repositorios oficiais sexan os mesmos, para que a actualización sea trivial Entonces, te instalas OpenSUSE e me mola, pero teño varios usuarios, me gustaría ter soporte, un soporte de, de pago, o cal poida chamar a un número de teléfono e ter un servicio. E entonces simplemente pois, activas unha suscripción e prácticamente non terías que facer moito máis. Na mentras que agora terías que actualizar a instalación porque os repositorios son diferentes. O software en será é o mesmo, pero eh, te lo instalado desde un desde unha orixe diferente e un parche que se haya aplicado pode non haberse aplicado exactamente a mesma versión que te instalada. Bueno, non ten moito máis que iso. Descargalo, pois, require ter unha conta que non ten ninguna clase de coste, simplemente o máis probable que te chame algún comercial para preguntarche por o interés do teu produto, se si te interesa contratar unha licencia ou o que sea, e nada máis. En principio, estes máis ou menos son en realidade o mesmo software. Antes eran versións diferentes, ahora prácticamente todas, se non todas, son a mesma distribución. descargas a ISO e, unha vez que a tes instalando, pois eh, seleccionas exactamente o que queres instalar. Pero bueno, aquí manteñeno supoño que por costume de ter os paquetes diferentes e para que o usuario tamén sexa, sepa o que está facendo. Entonces vamos a descargar a 15 SP2. E aquí nos pediría un registro que eu non vou a facer porque xa teño, xa teño a conta feita, etc. Que te levaría aquí. É simplemente Por algún motivo, hoxe, a páxina en castelán non está. Pero simplemente eh, aquí habría que pulsar para obter o, o código de proba de activación, eu código de activación da proba, así que mellor. que te levaría aquí. esta versión que tiña que estaba baixando antes. Aquí nos día a expiración, 27 de setembro, temos dous meses para probar a nosa, a nosa distribución. Esa está, descargaríamos a ISO correspondente, aquí nos explica un pouco o que hai aquí. Esta é, digamos, a distribución completa de SUSE, un DVD de 10 GB. E isto é este mesmo DVD, pero en código fonte, por si tens que compilalo ou que sexa. Entonces, o que necesitaría sería este. Este é toda a distribución. Entonces, con isto non necesitaríamos rede, non necesitaríamos nada. Podríamos instalar e se acabaría de instalar, esa está. E isto é para facer unha instalación online, que é que probaremos nas, no seguinte vídeo. Daríamos a descargar e a descargaría. Ya teño descargada aquí. e non ten moito máis. Unha vez que a temos descargada, pois podemos, por exemplo, usar ImageWrite, SUSE ImageWriters, se non temos instalado, pois instalamos con Ziperin ImageWriter ou ben en Just Software ImageWriter, vamos así o nombre, ImageWriter. E enchufamos un, un USB que nos saldría aquí listado, Aquí seleccionamos hay más en de turno, buscámosla aquí, la página de descargas. Este sería nos Amigo. Instalámoslo. Vamos a abrir. enchufamos o USB, damos a write e esperamos. E con iso teríamos o noso USB autorrancable, reiniciaríamos o equipo, arrancaríamos en ese USB según como arranque cada equipo, pulsando unha tecla para ir ao menú da BIOS ou como sea. Hai documentación abondo de como facer isto e isto é común para calquer sistema operativo que queras instalar no teu, no teu equipo. Ou ben podelo queimar nun DVD si quieres, pero por ejemplo este es de 10 GB, necesitarías un Blu-ray. Vale. Con iso estaría. E para este vídeo chega coido que chega ben. Cando teña un momento, a ver se podo facer un ilustrando un pouco como sería a instalación en sí, que non que non defire, simplemente require deste de este código. Aí, un momento que se pide este código, entonces xa podes engadir unha serie de repositorios. Se si recordades dos vídeos anteriores, pois en OpenSUSE engadías os repositorios oficiais e os de actualización. Pois aquí o que re... aquí literalmente son un mogollón deles que poden incluir os paquetes, por exemplo, os apropiados para o... para a versión que os apropiados para a versión eh, tempo real os apropiados para a versión SAP e que incluso poden variar según teñas eh, o contrato según o que incluía o contrato que, que fixeches con, con SUSE no caso da do trial pois son os son os repositorios principais sled, sles, e, e algúns máis de, de uso xeral por exemplo un para ter eh, as versións de, des, de desenvolvemento por si tens que instalar un programa compilando e cousas así. Así que, sin máis, con isto finalizamos este vídeo e ato seguinte.